ليه بيحصل ليه علاقه بالاقتصاد والعالم اللي احنا عايشين فيه وبعدين ممكن نبقى نتعرض لتاريخ الحكايه دي من القرن ال 19 يعني دي دلاله في تطور المساله وبعدين آه، الازمه الاخيره دي ايه اللي حصل فيها بالظبط؟ واصله لغايه فين دلوقتي؟ وبعدين في الاخر بقى ممكن نتكلم على وضعيه مصر. آه، تمام؟ تمام تمام جدا طبعا احنا يعني على مدى 20 30 سنه اللي فاتت فكره ان في مشكله اقتصاديه دي فكره متكرره بغض النظر عن سواء في مصر او في العالم. ودي حاجه تقريبا من بدايه السبعينيات بتعلى وتضبط تبقى موجوده في جزء من العالم بشكل عميق جزء لا لكن الاحساس اللي حصل في السنين قبل كده رواج وازدهار عميق وتطور كبير ما بقاش شامل زي ما كان ممكن يبقى موجود قبل وموضوع الازمه ده يبدو كده عام وبعيد لكن في الحقيقه آه، هو وراء كم هائل من القرارات والسياسات والاجراءات اللي بتاثر على حياه الناس العاديه يعني مضطرد زي المدارس بس طالب انك تزود مثلا الصحه عشان يبقى في ادويه للمستشفيات آه، لا في ازمه اقتصاديه مش آه، انه يبقى في آه، حد ادنى للجمهور لا عندنا ازمه ولازم نهتم بالوضع لغايه يبقى الوضع احسن انه يبقى في كتاب جامعي مدعوم لا مفيش الميزانيه للموضوع ده لان في عجز في الموازنه وفي ازمه اقتصاديه وبالتالي مش إيه. بعدين في احيان ثانيه بيستخدم برضه العنصر الخارجي اصل في ازمه اقتصاديه في كينيا فاحنا مش هنقدر يعني غير متاثرين فقصه الازمات دي قصه محوريه يعني واحده من الاسهامات المهمه للماركسيه هي انها شايفه قصه الازمات دي قصه آه، في جوهر عمل النظام العثماني اللي بيحكم العالم بقاله عقود عقود آه، قصه بتبدا ازاي؟ انه في شيء حتى حتى الاقتصاديين آه، المؤيدين للراسماليه يعني ما عندهمش مشكله مع الفكره دي انه في حاجه اسمها الدوره دي فيها كذا مراحل كذا مرحله في مرحله اسمها يعني الازدهار بالطب او تحسن تحسن بعدين دي بتطلع يفضل الحكايه دي توصل للذروه بتاعتها عند نقطه معينه وبعدين تبدا ينزل حاجه اسمها مره ثانيه اسمها الركود بعدين الركود ده بقى ممكن يوصل العملية ل آه، كساد وأزمة وبعدين نرجع تاني في اللحظة دي تطلع تاني من استمرار حسن اقتصادي وبعدين يطلع الزور بتاعته ايه اللي بيحصل بقى في الحكايه دي حتى الاقتصاديين البرجوازيين يعني بيقولوا في حاجه اسمها دوره اقتصاديه بشكل عام الفكره انه في البدايه وده الجزء من الميزات الديناميكيه بتاعت الراسماليه انه في البدايه في اكتشاف علمي مثلا يخلي يقلل التكلفه بشكل كبير في انتاج الحديد وبالتالي بيبقى في تضخم الفلوس بتروح على الاستثمارات في الحديد لانه بيكسب هيكسب لانه بقى التكلفه بتاعه انتاجه اقل وبالتالي بقى في امكانيه او في طلب كبير عليه الى اخره. الحاله دي بتخلي في موجه عامه كده من التفاؤل الناس كلها بتروح معدل الارباح بياخدوا بعض في القطاعات المختلفه وبعدين الاستثمارات دي معناها ان انت بتبني مصانع جديده وتفتح آه، آه، مجالات عمل فبتخلق وظائف يعني اللي يشتغلوا دول ياخدوا اجور الاجور دي يروحوا يصرفوها على سلع اخرى في السوق وبالتالي ده بيخلق طلب على سلع ثانيه وبالتالي يفهم فبتبقى كانه دي حاجه من حاله من الازدهار اللي ملهاش اخر ابدا ودي بتطلع يعني بتوصل للصوره دي بقى انتعاش ويبقى فيه كانه ترويج لفكره انه آه، يعني الراسماليه نهايه الكون نجاح لا لا عند نقطه معينه بيبدا التنافس لانه قاعده التكنيكيه دي كله بيتنافس مع بعض الاندفاع الفظيع ده في الاستثمار بيخلي مفيش ما انتش حاسب بالظبط كله عايز ياخد كل السوق كل راس مالي عايز اعلى فبينتج اكبر حاجه يقدر ينتجها وبيحاول يزيح البقيه ده معناه عمليا انه بيبقى فيه فائض عاده فائض من الانتاج الفائض ده بيخلي بيضغط على معدل الربح يعني ومع المنافسه بتضطر ان انت تقلل عشان تقدر تبيع عند لحظه معينه في عدد من الناس بيبدا يفكر انه زي يعني بتاع دار كتاب عن الانتخاب الطبيعي نظريه الضرب انه عند لحظه معينه الضعيف يطلع الضعيف اللي بيطلع او يقلل الانتاج علشان مش هيقدر يكمل يبيع مش قادر يبيع انتاجه اصلا ده معناه عمليا انك بتبدا تنزل في المنطقه دي لاسباب لا علاقه بانك اول ما يحصل ده طيب انا عندي ثلاث خطوط انتاج معلش بقى الخط ده هنوقفه بقى مسافه ده معناه ان العمال اللي بيشتغلوا في الخط ده يا اما هقول لهم قللوا حل اجوركم يا اما همشيهم اصلا وده عمليا يعمق المشكله اكتر لانه السلع كتير اللي موجوده في السوق دي محدش بقى في عدد اقل معاه قبول وفلوس يشتري تنزل العمليه يعني تدريجيا لمنطقه الركود اللي هي في بقى نمو الاقتصادي يقل معدلات الارباح تقل وبعدين الحساب ده اللي هو بقى والازمه اللي هو في لحظه في زي موجه عارمه من المصارع تقفل وانه آه، راسماليين بيفلسوا والاف العمال بيترفدوا من اشغالهم و ودي حاجه فيها شبه من القصه دي انه الضعيف كله بيخرج بره ودي اللي بتتيح في لحظه معينه ان انا لما يبقى في السوق اللي هو البقاء للاقوى الوحيد الاكبر والاقدر قدره اكثر قدره على المنافسه هو اللي بيبقى قادر يستمر في الظروف دي بيبقى عنده بقى ميزه مهمه جدا ان المصانع المثلثه دي بتتباع بورصه التراب خطوط الانتاج دي بتتباع بورصه التراب فيقدر يشتريها وبالتالي يبقى عنده مساحه انه هوامش ارباح لانه مشتري مصنع مليم ما تكلفش فيه حاجه. وبالتالي تبدا الدوره من مره مره ثانيه انها في المرحله بتاعت يبقى في استثمارات جديده وناس بتتوظف الى اخره. العمليه دي كان لها يعني في القرن 19 زي يعني مدى زمني معين كل 10 سنين بتحصل. طبعا الظروف اتغيرت لاسباب لها علاقه بانه الراسماليين آه، بيقاوموا الثوره دي باليات مختلفه. اولها انه اللي بيسموه يعني تعميق الاستغلال. ان انت بتضغط على العمال يشتغلوا اكتر وبالتالي اطلع منه ارباح اكتر من كل عامل مقابل اجر هو هو نفس الاجر او اللي هو بقى يعني آه، استغلال اعمق ان انا اشغله اكتر واقلل اجره تحت وقت يعني بقى آه، يستخدم في ده انظمه احيانا قمعيه عشان تضغط يستخدم في ده آه، التهديد بيسموه جيش البطاله الاحتياطي ده انه في ناس ثانيه مش عارف يجيب غيرك ياخد الشغلانه دي بالاجر اللي انا عايزه. دي واحده من الحاجات الاكتشافات التكنولوجيه برضه واحده من الحاجات اللي بتاخر الدوره دي تتم في المواعيد اللي كانت يعني منضبطه شويه في القرن 19. لما لما بعمل تطور تكنولوجي معناه انا بقلل التكلفه بقلل ساعات العمل المطلوبه لتنفيذ حاجه فده كمان يخليك تبقى عندك قدره ان انا بدل ما اشغل 100 عامل على خط الانتاج اشغل 50 وبالعكس بقى ال 50 دول ينتجوا كميه من المنتج اكتر اصلا من اللي كان قبل كده. طبعا في في ناس بتستخدم الفكره دي انه مفيش اهميه اصلا للعماله والعمل مش هو مصدر القيمه لكن الحقيقه مش كده وانه في مجتمع مختلف كان ممكن يبقى ده معناه ان وقت اللي هتشوفوه بقى في بيان شيوعي في حاجات زي كده الوقت بتاع يقتضيه العمل عشان المجتمع يمشي يبقى والناس تستمتع بحياتها في الوقت الثاني تسمع فن تعمل هي فن تلعب رياضه تعمل الحاجه اللي هي حابه تعملها بس لانه المجتمع مبني على موضوع الربح فده ما بيحصلش بيحصل انه عاده بستغنى عن العمال واعمق هوامش الارباح اللي انا بعملها. هل في اي اسئله؟ في سؤال يمكن يكون سابق اوانه بس بس هل الركود لازم دايما يؤدي على الازمه ولا ساعات الدوله يتفادوها؟ احيانا ما انا بقول لك دي واحده من الحاجات اللي يعني الميكانيزمات الاليات اللي بتستخدم دي بتاخر بس التاريخ بتاع الراسماليه من يعني القرن 19 لغايه دلوقتي هو تاريخ ازمات النظام عباره عن تاريخ ازمات الفتره الزمنيه ما بينهم وبين بعض اختلفت وطبيعتها لما هنتكلم عن موضوع التاريخ ده شويه طبيعتها اختلفت لكن احنا ما زلنا يعني اخر 30 40 سنه في ازمه كبرى في السبعينيات وبعديها موضوع النفط ومش عارف ايه وبعدين في آه، بعد كده سقوط المانيا واليابان كقوى اقتصاديه كبرى وبعدين الازمه الاسيويه في 1997 وبعدين ازمه اللي كانوا بيسموها الدوت كوم في امريكا آه. شركات تكنولوجيا ومش عارف ايه وبعدين جت ازمه 2008 اللي هي ما زالت مستمره بقالها ست سنين دول فدول بس اخر 40 سنه فيها كل الازمات الاقتصاديه انت الحركات الرسميه ممكن تحصل بجانب ممكن تحصل انت يعني تحصل من البيت حاجات انت مجال تقليل النفس عن النفس او تفعل خطه عمليه تانيه ما هي دي بتشتغل يعني إيه في مراحل يعني الميل ده جميل الدمجات دي معناها ايه؟ كل مره بتحصل فيها الازمه دي وتوصل للمنطقه دي معناها ايه؟ انه بقى وحدات انتاجيه اكبر ومتركزه اكتر هو بيسموه ايه راس المال التركيز والترك يعني بيبقى في ايدين عدد اقل من الناس لانه انت كل مره بيحصل فيها ازمه ناس بتخرج من السوق والاكبر والاقوى يشتري مكانه فيبقى هو عنده بزنس اكبر شركه اكبر والقطاعات دي متركزه في ايدين عدد اقل من رجال الاعمال ومن الشركات. هو مش لازم يعمل تحالف لمصلحته احيانا بقى في حالات معينه بيتعمل التحالف ده اللي هو في صور واحده من صور الممارسات الاحتكاريه وده عندنا منه في مصر كانت القضيه اللي اتمسكت فيها شركات اسمنت قبل الثوره كانت كده. الشركات بتعمل اجتماع كل شهر وهما بيتفقوا مع بعض احنا بغض النظر عن تكاليف الانتاج وعن السوق العالمي وعن الكلام ده احنا هنبيع طن الاسمنت بكذا في الشهر ده وبيتفقوا مع بعض ان هم يعملوا ده كلهم مع بعض وبالتالي بيضمن ان هوامش الارباح تبقى عاليه جدا فيتفادى لحد مدى زمني معين بس في كل الاحوال يعني حتى برغم الميكانيزمات دي بتحصل الازمه لاسباب لها علاقه بالمشكله اللي بنتكلم عليها دلوقتي هي انه في مثل ظريف طيب كده كان يروى عن ايام الكساد الكبير في التلاتينيات يعني حكايه كده ان الطفل بيسال امه احنا يعني الدنيا بقت جدا ليه يعني ليه ليه الدنيا بقت جدا؟ فلانه الاجابه كانت لانه ما عندناش فحم طيب وليه ما عندناش فحم؟ لان ابوك آه، اتفصل من الشغل وليه هو اتفصل من الشغل؟ لان الشركه عندها مشكله وليه الشركه عندها مشكله؟ لانها عندها بتنتج فحم كتير جدا ومفيش حد يشتريه. <laughs> وده اللي بيقول لك انه في العبثيه دي بتاعت انه النظام ده اللي قايم على لانه المعيار كده فهو بيتجاهل في النهايه احتياجات الناس بس في اثر بقى للموضوع ده انه اولا الدمار اللي بيحصل نتيجه المرحله دي اللي هو بقى دلوقتي كل ما تطور العمليات اللي كان بيتكلم عليها طيب انا هفترض كده ان في شركه زي جنرال موتورز فلست اللي بيحصل مش انه آه دي مش زي محل آه، كشري بتاع في النصر هو هو بيخلي فيه وحش جنرال موتورز واخده قروض من 15 بنك عالمي في فرنسا وفي انجلترا وفي اليابان ومش عارف ايه فلما يفلس الفلوس دي بتتأثر بعدين هو عنده مصانع في مصنع في مصر عنده مصانع في كل حته في العالم المصانع دي بتقفل بتاثر على اقتصادات الدول دي كلها وبالتالي وبعدين مين معتمد عليه تاني بقى كمان في التوريد وفي الارتباطات دي كون ان الوحدات دي بقت اكبر الدمار اللي بيحصل ده ما بقاش بس غير انه بقى فصل العمال وتأمين حياه الناس والحاجات دي انما كمان بقى اثره على على النظام نفسه صعب جدا علشان تقدر تتعافى منه بقى كل بمرور الوقت اصعب واصعب. آه هنا بقى في تفسير تفسيرات مختلفه كانت حتى جوه الماركسيه واحنا يعني آه، في الازمه الاخيره دي لقينا التفسيرات دي باشكال مختلفه. منها مثلا انه يعني في الازمه الاخيره قال لك لانه الاقتصاد المالي سيطر وده هو سبب المشكله. في ناس تانية قالت جشع المديرين بتوع البنوك والمش عارف ايه اللي عملوا سياسات غلط عشان هم يكسبوا فلوس هي السبب. ده في ناس وصلت لدرجه انه قالت انه الناس اللي استلفت من البنوك عشان تشتري بيوت في امريكا البنوك كانت يعني مش مسؤوله لانها مش ما كانوش حاسبينها مظبوط يعرفوا يسددوا. فهم دول السبب في الحكايه. ودي تفسيرات يعني يمينيه قوي. في تفسيرات اللي هي بقى زي اللي بيسموها الكنزيه اللي اعيد اختراعها انه المشكله انه ما فيش رقابه كامله يعني لو كانت الدوله بتراقب النشاط وحاطه قوانين كانت تظبط الخلل قبل ما يحصل الى إيه اخره فدي تفسيرات اللي ممكن تبقى يعني يمينيه عموما انه في مشكله واحيانا يقول لك الجشع بتاع المستثمرين هو ده السبب او نفسيه القطيع ان الناس كلها اول ما بتحس ان في مشكله فبغض النظر عن حقيقه المساله بتجري ورا اول واحد يبيع فالدنيا كلها بتنهار نتيجه انه الناس بتعمل اسباب نفسيه. الماركسيه عندها يعني مشكله شويه مع والواقع عنده مشكله شويه مع التفسيرات دي لانه يعني جزء من الطريقه اللي بتشتغل بيها الراسماليه هي اللي بتنتج الازمه اصلا. وهنا طبعا مهم انك تحلل في كل حاله دي بقى حاجه مهمه مفيش نمط كده امين نطبقه على الحاجات هل في كل حاجه ايه اللي لعب الدور وازاي وايه اللي ممكن حتى تغيره في النظريه بس ده جزء من لان الراسماليه بتطور ادائها فما فيش حاجه ثابته تقدر تفسر بيها ايه اللي بيحصل لازم تطور انت كمان ادوات بس في عنصرين مهمين متنافسين جوه النظريات اليساريه يعني علشان تفسر ليه بتحصل الازمه في الازمات الاقتصاديه. العنصر العنصر الاول او النوع الاول من النظريات اللي هو فائض الانتاج. اللي احنا كنا اتكلمنا وده بيحصل فعلا. ان انت عند مرحله معينه بتنتج لانه مفيش آه، طنس الشركات المختلفه اللي بتعمل انتاج راسماليين مختلفين ما بيقعدوش مع بعض لو انت في منافسه ما بيقعدوش مع بعض يشوفوا هو فعلا مصر محتاجه كام وحده من العربيات وبالتالي كل واحد بيسعى انه ينتج اكبر زي ما كنا بنقول اكبر عدد في النهايه بيحصل انه مشاكل سواء آه، نقص في في المنتج ده معناه ان هم لازم يزودوا الانتاج او فقر دي سمه اساسيه الفقر ده لازم يحصل لانه كل ما انت بتعمل تطور تكنولوجي بتقلل من العماله بتقلل من تكلفتها بتضغط عليهم علشان تزود هامش الارباح بتقلل من القدره الشرائيه بتاعه العمال. وبالتالي لازم يحصل انه الكميه من السلع الموجودة في السوق تبقى اكبر بكتير من قدره عموم المواطنين اللي عايشين في البلد اغلبهم عمال او اشكال مختلفه من الطبقه العامله او الطبقه الوسطى ما عندهمش قدره على الشراء فيحصل انه في كميه من السلع ما كانش بيشتريها فيحصل بدايات الركود ده. فدي واحده من التفسيرات. وعشان كده مشكله التفسير ده انه انه الحلول زي بتاع الحلول الكنزيه اللي نجحت بعد الثلاثينات تقول خلاص اذا اذا اتعمل الموضوع ده اذا الدوله هو الكنزيه قامت على ايه؟ ان انت الطلب مفيش طلب فالدوله مش راس مال بقى اللي هو عنده مشاكل الارباح ومش عارف ايه الدوله تتدخل هي وتضخ فلوس في السوق سواء يعني كان كينز يقول ان الدوله ممكن تحفر آه، ترعى وتردم بس تدي الطول اللي بيعملوا الحكايه دي فده معناه تخلق وظائف ايوه حتى لو ما لهاش معنى الوظائف دي معناها ان قدره الناس العمال على شراء السلع بتزيد فده بيسموه طلب الفعال عايز اشتري السلعه معايا فلوس اجيبها فده يحل بقى ازمه فقد الانتاج ده ويرجع الرواتب يعني وبالتالي الكنزيه بتقول السوق عظيم لكن في تشوهات وبالتالي الدوله من دورها انها تتدخل تظبط الحاجات دي حتى لو كان ده معناه انها تضخ استثمارات وتعمل هي مصانع وتعمل مشروعات وحاجات زي كده. الفكره انه ده نجح في زي ما كنا في الثلاثينات حصلت الازمه الكساد الكبيره وده كان يعني استمر حوالي 10 سنين مئات الالاف من الوظائف تدمير في حياه الناس الى اخره. وبعدين بدات السياسات اللي من النوع ده بيسموها دول الرفاق من بعد الحرب العالميه الثانيه لما انتهت 45 وده خلق اطول مده رواق في الحته بقى دي شهاد شهادته الراسماليه اللي هو من 45 لغايه اوائل السبعينات وهنا بقى بقى في الدوله تصرف يعني في انجلترا هو بيقولوا لنا هنا عبد الناصر مش عارف ايه كانت اشتراكيه محدش يقدر يقول ان انجلترا كانت اشتراكيه بس انجلترا كانت في المرحله دي القطاع العام مسيطر على 70% من الناتج المحلي. دولة دخلت بتقلها وكان في دولة اللي بيسموه دولة رفاه، دولة تضمن التعليم والصحة والخدمات الأساسية و... وأحيانا تتدخل عشان تخلق وظائف للناس إلى آخره. المشكلة <laughs> إنه في أوائل السبعينيات احنا رجعنا للنقطة دي تاني دوله بعدها عجوزات كبيره جدا معدل الارباح بتاع الراسماليين اللي هم عندهم بقى 30% من الناتج المحلي ده بيتراجع وبدات تحصل ازمه كتير والدوله الحل للازمه دي كان اللي هو احنا بقى عايشين وما زلنا بشكل او باخر اللي هو البرلمان. وهنا يعني انا في كتاب تعظيم يعني للاسف مترجم العربي باحث ماركسي بريطاني اسمه ديفيد هارفي اسمه تاريخ مختصر للنيوليبرالية كده هو عنده نظرية انها مش مجرد بس عاود اعادة احياء الفكرة بتاعت اليد الخفية الاسواق هي دي افضل طريقة لإدارة الاقتصاد ومش عارف ايه القديمة لكن هي فيها جانب سياسي مهم جدا وبعد سنين اللي بتكلم عليها بتاع دولة الأرقام اللي هي عشان بس يبقى مهم جدا بالنسبه لنا نفهم الحكايه دي انها ما جاتش بس الافلام يعني كده اوتوماتيك لها علاقه بالاقتصاد خلال بعد الحرب العالميه الثانيه دي في نضالات نقابيه وعماليه هائله حصلت زقت وفرضت انه الموجه دي تروح المكاسب دي تتاخد ومع مع الازمه دي ما حصلت بدا يبقى في هجمه مضاده وانه الناس الطبقه الراسماليه اللي يعني تاخد من قدرتها على على تعميق الاستقلال خلال السنين دي كلها بدات تتكلم عن انه عايزه ترجع سياسيا بقى لمواقع السيطره وبالتالي تفكيك دوله الرفاه كان في جانب اقتصادي في علاقه بان انت تحل مشاكل هوامش الارباح دي بتعميق الاستغلال بس كان ليه جانب سياسي ان الناس دي لازم تبقى ممكنه سياسيا عشان كده بقى ده اللي بيسموه الجاده الرجاليه والبشريه في نهايه السبعينيات عملت حسمت الامر في الاتجاه ده وبعدين صدر النموذج ده بقى للعالم كله بطريقه اخرى. حسن. يعني كانت الدوله بتدخل وهي هي ده بقى النظريه الثانيه اللي هي اعاد احيائها بشكل يعني التطبيق على الازمه الاخيره وعلى ازمه السبعينيات تظهر اللي هو ما اسموش كريستيان <laughs> والراجل مش يعني ده يعني نقطه يعني دي واحده من الحاجات العجيبه يعني ان هو المقال التاريخي بتاعه اللي عن الاسلاميين ده يعني مقال في مجله كده انما اسهامه النظري الاساسي كان في النظريه الاقتصاديه. فاللي هو بقى مع... ميل ماركس برضه كان بيتكلم عليه ده اللي هو ميل معدل الربح للانخفاض. والمشكله مش بس ازمه قائد الانتاج انه الراسماليه بتشتغل بانه يجب انه معدل الربح يزيد مش يقل واللي بيحصل نتيجه المفارقه ما بين بالذات مع ادخال التكنولوجيا والتنافس تقليل التكاليف مفارقه ما بين بيسموه راس المال الاجتماعي ده وراس المال بيحقق الربح عدد العمال اللي بيشتغلوا اللي انت محتاجهم في القطاع ده بيقل فما بتقدرش تخلق وظائف كفايه آه، علشان تقدر تحقق آه، ارباح ارباح الكتاب الاخير بتاعه ده هو حاطط فيه تحليل لازاي معدلات الارباح دي زادت وده بقى ينقلنا للي حصل في الازمه الاخيره. الناس بتتكلم على الاقتصاد المالي كانه حاجه حصلت في الفراغ. انما هو مرتبط بالحكايه لانه بقى فيه هوامش الارباح عماله تقل في الاقتصاد الحقيقي. الراسماليين بيدوروا على اي طريقه يعمل بيها ربح الراسماليه كانت بتشتغل بالطريقه دي انه لازم الربح في كل دوره اقتصاديه الربح في الدوره اللي بعديها اعلى والا تبقى انت عندك مشكله لانه غيرك هيعمل كده وبالتالي يزيحك من السوق ويبقى هو اقوى منك ويقضي عليك فالهدف ده الهدف لا نهائي بتاع انك تعمل تراكم تراكم فلوس علشان تعمل ارباح مزيد من الارباح بمعدل اعلى من اللي قبله مش حتى نفس المعدل يعني انت بتنط محتفظ بهامش ربح 5% في كل دوره ده معناه انك فاشل. لازم هامش الربح ده يزيد، لازم معدل الربح ده يزيد. القصه بتاع الاقتصاد المالي دي يعني بعض من اول يوم ظهر فيه الاقتصاد الحقيقي الراسمالي في في اقتصاد مالي. قصه بسيطه انت عندك دوره انتاج في اي مصنع مصنع حديد في لحظه خلاص احنا بنعمل مصنع بشتري مواد خام هنا محتاج فلوس بشتري مواد خام وادفع فلوس وبعدين في العمليه الانتاجيه بتاخد وقت معين وبعدين بيطلع مطلق اثناء ده كله انا بدفعه بعدين هبيع المنتج ده في السوق واسترد تكلفه زائد اسف فقط القيمه فقط القيمه ده اللي هو يعني بيتبني عليه معدل دي عمليه في مصنع الحديد ممكن تاخد مش عارف بقى شهر ونص بس في واحد تاني بينتج آه، آه، نسيج والدوره دي آه، تكوينتها كلها بتاخد عنده 15 يوم وفي واحد تالت بينتج عربيات فالدوره هتاخد شهر هما اكتشفوا ايه؟ ان طيب في طريقه تخليني اسرع انا ممكن اجي هنا اهو وانا محتاج فلوس معي معيش كاش فده معناه هستنى لغايه ما اقدر الم الكاش فده ياخر من دوره الانتاج انا بدل ما اعملها 12 آه، مره في السنه هعملها 10 لاني ما كنتش لاقي هنا فلوس هنا في اللحظه دي انا معايا فائض كاش مش بالضروره كله انا محتاجه عشان اشتري بيه مواد ثانيه ده بقى اللي بيسموه الاتنين ظهر الاختراع ده اللي هو انا هاخد من الراجل ده بتاع الحديد وقت ما هو عنده الفائض ده هيحطه في البنك واديله عليه فلوس اللي هو بيسموه الفايده مقابل ان انا هسلفه للراجل بتاع النسيج اللي ممكن يبقى في في الترتيب بتاع الدوره بتاعته هو اللي محتاج فلوس يشتري بيها بتاع واخد منه فايده. والربح اللي البنك بيعمله هو فرق ما بين الفايده دي ودي يعني هنا انا هدفع له اللي باخد منه ده بدفع له 10% واللي بديله باخد منه 12% فيبقى ال 2% دول ربح ودي طريقه ادت الى ان انت بتعلي يعني كفاءه العمليه الانتاجيه وبتسرعها وبتخلي بدل ما يعني المصنع يزود انتاجيته لانه بيسرع الربح ما توقفش لانه في مشكله سيوله لانك معكش فلوس فده نظام البنوك وده كان يعني لعب دور مهم بعد شويه طيب بقت في مشكله اضافيه طيب البنك ممكن يبقى عنده مشكله فاخترعوا اللي هي الشركات المساهمه الكلام ده حتى من وقت كتاب راس المال يعني اللي هي البورصه هو مش عايز اخش في تفاصيلها قوي بس هي مهمه عشان نفهم الازمه الماليه العالميه هو بدل بقى ما يعمل الحكايه دي قال طيب انا عايز اتوسع او عايز الفلوس دي بدل ما هاخد من البنك ده البنك بيطلب فايده عاليه شويه انا هتفق مع حد ناس انها تيجي تديني فلوس واديهم حصص ملكيه في الشركه وحصص الملكيه دي معناها انه لما احقق انا الارباح دي هديله حصته فانا مش ملتزم يعني طبعا انا هوعده ان انا هعمل شغل كويس وعظيم ولازم تيجي تشاركني يعني لكن العمليه دي معناها ان انا هتكلف اقل لانه احنا هننتج الكاميرا مش هدفع حاجه من جيبي ده الارباح اللي هعملها نتيجه التوسع هي اللي هتدي للراجل ده شريك من غير ما الجا للبنوك ولا ادفع فايدة ودي الشركه المساهمه كل واحد بيجي بيساهم بفلوس بياخد على قدر هذه الاموال حصه بتبقى متحدده في اسهم ودي بيسموها حصه ملكيه مقابل الفلوس انا يعني باخد حصه من الارباح لو خسرنا بيتحمل صرف برضه العمليه دي بقى السهم ده بقيت انا إيه؟ اقدر ابيعه 20 وهي دي بقى اللي عملت كل المشكله <laughs> الكبيره دي لانه ده بقاش ليه علاقه قوي بالشركه كويسه ولا وحشه سعر السهم ممكن ناس احيانا بالتلاعب واحيانا بحاجه بالعرض بسبب ميكانيزمات يعني العرض والطلب سعر يزيد عن حقيقه قيمه الشركه المفروض ان مدير السهم ده زي يعني ايه حصه في الشركه اللي لها ثمن معين لها قيمه معينه حقيقيه احيانا يبقى اقل من القيمه دي لان الناس مش عايزه تشتريه لاي سبب او اعلى لانه في اقبال على شرائه لاسباب نفسيه او لانه في حد بيضارب عليه اللي هو بيبيع ويشتري بغض النظر عن الفلوس اللي هتجيلي في الاخر وبالتالي اداء القطاع ده كويس مش كويس الشركه دي ممتازه حصتها في السوق كويسه مش كويسه ده بقى يعني خلق حاجه حياه خاصه لاسواق المال ملهاش علاقه في احيان كتير بالاقتصاد الحقيقي. الازمه كان الفيلم بقى اللي كان نفسي تشوفوه يمكن انا هديكوا العنوان بتاعه على اليوتيوب مترجم بالعربي وفي كرتون وبيحكي قصه الازمه تحت ضغط انخفاض معدلات الارباح في امريكا اللي هي قلب الراسماليه العالميه امريكا بتنتج 26% لوحدها من الناتج المحلي في العالم كله ربع اقتصاد العالم طبعا دلوقتي في منافسه يعني بيقولوا ان الصين هتحصلهم في وقت ما خلال 10 سنين بس في الاخر هم دول قلب العالم ومرتبطين بقى التشابكات الماليه اللي موجوده دي البورصات والحاجات دي كلها مربطه ببعض فعنده ازمه رهيبه آه، جرب انه الاستثمار في اللي هي شركات تكنولوجيا دي وطلعت فائعه مفيش ارباح <laughs> وبعد شويه الناس اكتشفت ان الشركات دي كانت اسهمها طالعه بشكل رهيب عمرها اصلا الشركات عمرها ما حققت ارباح اساسا فكان الحل انه الاقتصاد الامريكي في جزء مهم جدا مرتبط بموضوع العقارات والمساكن. انت عندك مساكن كتير وقطاع ممكن يكبر بس في فقر. الناس ما عندهاش فلوس تشتري بين فتفقد ذهن واحد من عباقرة هم بيسموهم الهندسه الماليه مخترع ورقة ورقه ماليه زي السهم كده فيها مش عايز اخش في التعقيدات بس فيها يعني بيحط فيها قرض يعني هو انا بدي قروض للناس يشتروا بيها مني في واحد بيشتغل في بنك استثمار انا متاكد انه هيقدر ياخد 50000 دولار في الساعه فده هيسدد 100% فده بيسموه قرض امن لانه انا متاكد انه هيقدر يروح وفي واحد تاني بيشتغل عامل في مصنع ومرتبه كويس ووظيفه ثابته فانا ده هحطه في مستوى مخاطر في الربط نص نص اهم بقى هو التالت لان دول كانوا خلاص السوق يعني دول اللي عنده قدره اشتغل عشان الثالثه دي بقى هي الواحد ما عندوش فلوس وعايز يشتري بيت وما عندوش وظيفه ثابته وبالتالي لو راح البنك هيقول له لا شكرا ما عنديش طريقه تضمن انك هتسدد القرض بتاعك ازاي اديله بيت اديله فلوس يشتري بيت وبالتالي انشط السوق واكسب وفي نفس الوقت أأمن نفسي فاخترعوا ورقة مالية فيها بيسموها يعني ورقة دين مجمع فيها حتة من الراجل الأولاني وحته من المجموعه اللي في النص وحته من الوعيد فانا الورقه دي هتضمن لي في الاخر لانه عندي شريحتين كبار دول كويسين هيغطوا الشريحه اللي هي ممكن الراجل اللي هو غالبا كانوا من فقراء السود الامريكان اللي بلا بيوت دول لو وقع هيبقى التانيين مغطينه فخلاص مش هيحصل له مشكله طبعا حصلت مشكله بسبب انه التطورات الاقتصاديه بقى في الاقتصاد في الاخر مرتبط مش بيروح في حته هو مش الربح في الاقتصاد الحقيقي مش بيروح في حته اضطرت الكلام يعني ده كان البنك المركزي الامريكي مخفض اسعار الفايده تخفيض رهيب علشان يقدر ينشط السوق فده كان ممكن العمليه دي انها تمشي يعني لما يبقى الفايده 1% الراجل الفقير ده حتى لو اشتغل شغلانه كده بيدفع القسط بتاع البيت اللي واخده وهو ما عندوش فلوس اصلا بالطبع بعد وقت معين الاسعار زادت فالبنك المركزي المركز الاحتياطي الفدرالي الامريكي اضطر انه يرفع اسعار الفائده فدي معناها فورا ان انا اللي كنت اقدر القسط اللي كنت اقدر اسدده امبارح ما بقتش اقدر اسدده النهارده لانه بقى 4% بدل 1% ده معناه انه زاد زياده كبيره فبدات الفقراء اللي استلفوا عشان يشتروا بيوت في امريكا دول يفلسوا يعني ما يقدرش يسدد الفلوس فالبنك يحجز على البيت بتاعه في دول. المشكله بقى في الموضوع ده ايه؟ هي اللي بيسموها المكون السام انه الحته اللي تحت دي اللي انت كنت مأمنها آه، الديون المضمونه المامونه للاغنياء دول الورق ده بنوك هنا استثمرت فيه وبنوك كبرى وبنوك استثمار مهمه وبنوك في فرنسا وبنوك في اليابان ولما بدا السوق يقع الجزء ده بقى اللي وقع وفلس سمم الباقي كله لانه حتى يعني هتقولوا انه طب انا خدت البيت خلاص البيت عندي بس لانه بقى في لحظه معينه في ملايين البيوت اللي نزلت السوق ومتاحه للبيع فسعر البيوت نفسه بقى في الارض فبقى حتى الجزء المأمون قيمته ضعيفه جدا فده اللي بيسموه ازمه الرهن العقاري دي راحت شاده معاها البنوك الكبرى شركات تامين آه ومش بس في امريكا وهنا بقى سمعنا عن آه ليمان برادرز والشركات المهمه دي والبنوك المهمه اللي فلست واضطرت الحكومه الامريكيه انها تخش تعمل الحاجه اللي كانت بتقول انها من الموبقات لكل الناس في الدنيا انها تامم هذه الكلمه هي كلمه ما زالت عندنا قبيحه في مصر اللي هي كلمه تاميم في اللحظه دي خد ضخ من فلوس دافعي الضرائب الامريكان هم الفقراء اللي فقدوا بيوتهم اصلا مليارات الدولارات علشان تساعد البنوك دي انها ما تنهارش وهم كانوا فاهمين كويس ان البنوك دي لو كانت كملت كده كانت هتضر نظام راس المال العالمي كله معاك اشترى شركات السيارات تقريبا لما بعد بالظبط منهم اللي هي جنرال موتورز الحكومه الامريكيه بقت شريكه فيها ولغايه دلوقتي ما خرجتش 100% باعوا جزء من الحصه اللي اشتروها بس لغايه دلوقتي ما خرجوش. العمليه دي انقذت جزء من الحكايه اللي هو الانهيار اللي حتى لكن تاثيراتها بقى على النظام العالمي بتقول انه ببساطه انه القضيه لا في جشع على التجار ولا في جشع على المستثمرين ولا في المنطقه دي رغم ان كل دي عناصر موجوده انما انه النظام ده كنظام غير قابل ان هو حتى هذه اللحظه بعد ست سنين وقالوا هيبقى في يعني تحسن اقتصادي ومش عارف ايه ما حصلش. وبدات الازمه تسمع في اقتصاديات بقى مش بقى شركات بتنهار بقى احتمال ان دول اقتصادات دول تنهار فوق وفي اوروبا يعني احنا مش بنتكلم على امريكا اللاتينيه ولا مصر ولا الكلام ده احنا بنتكلم على اليونان وهولندا اسبانيا دلوقتي ايطاليا آه، اعلنوا ارقام الانكماش المتوقعه للسنه الجايه انكماش احنا عمرنا ما حصل لنا انكماش هنا في مصر كل الازمه اللي قالوا لنا هنفلس ومش عارف ايه حصل انكماش ده ربع الاولاني بتاع ثوره يناير بس السنه على بعض كان هم عندهم انكماش واقتصاد ايطاليا اكبر بكتير من اقتصاد مصر تاثير الكماش فيه الكماش معناه انه المصانع بتقفل قدره المجتمع الانتاجيه بتقل فانت بتقفل دي والناس تروح زي ما حصل في اليونان نسبه البطاله بقت فوق ال 40% وفي اسبانيا بكل بقى الاثار الاجتماعيه البشعه الموضوع المصيبه هي انه رد الفعل الحكومات اللي, اللي ضخت من فلوس دفع الضرائب وميزانيه الدول مليارات علشان تديها للشركات دي اللي بعد شويه حتى جرايد الفاينانشال تايمز آه، جرايد اليمنيه يعني رصدت انه اجور ومرتبات ومكافئات الناس اللي كانت بتدير البنوك دي وعملت الكوارث دي ما تراجعتش بالعكس زادت بينما بقى الدول دي بعد الضخ الرهيب ده اكتشفت يا نهار ابيض احنا صرفنا كل الفلوس دي طيب احنا عايزين بقى نقلل الانفاق العام واول حاجه تقلل فيها الانفاق العام زي ما بيحصل في انجلترا وفي حتت ثانيه في اوروبا ان احنا طب مش هنقدر بقى نصرف كل الفلوس دي على الصحه المركز الرياضي اللي كان في الحي الفقير ده هنقفله لانه ما عندناش فلوس ندفع الاجور ولا ولا الصيانه بتاعته الى اخره دي كانت على فكره واحده يعني بالظبط اغلاق مركز تجاري مركز رياضي كان السبب المباشر للاحداث بتاعه الشغب اللي حصلت في لندن من سنتين اللي خلت فيه غضب رهيب وناس حرقت الشوارع ومش عارف ايه برضه احب اقول هنا الاسطوره بتاعه التصريح بتاع ديفيد كاميرون اللي قال مش عارف لما الامن القومي مش عارف اقول انسان إيه. لما تبص لما الناس تبص هو ايه اللي عمله في خمسه ماتوا في الاحداث دي استمرت ست ايام اعتقد ست ايام في خمس مدن والناس دي كانت مش بتتظاهر الناس بتحرق بيوت وبتنهب محلات ويعني يعني السياسه حاجه في الخلفيه خالص واضطر ياخد اذن عشان يستخدم القرار المثير للمهمه. يعني الشيء الوحيد اللي كان متاح امام الشرطه البريطانيه التعامل مع الشغب ده كان مدافع الميه. واضطر يروح للبرلمان ياخد اذن عشان الناس تقول لك اقل مش عارف ايه وبالتالي يقتلوهم وفي انجلترا بيقتلوهم ما حصلش الكلام ده والخمسه اللي ماتوا رغم انه الاحداث كانت شررتها ان البوليس قتل حد بس الخمسه اللي ماتوا بقى في الاحداث ما ماتوش من الشرطه ماتوا في اختراق وحاجات زي كده فبرضه يعني بالمناسبه طيب انا طولت كده مصر بقى احنا يعني في مجله الاوراق الاشتراكيه قبل الثوره كان في مجموعه مقالات منشوره على بالظبط الموضوع مؤتمر ايام الشرقيه على التخرج انا كلمته كان سامح برضه اتكلم على موضوع النمو الاقتصادي اللي كان حاصل وقتها. دي بقى واحده من الحاجات الليبراليه الجديده اللي هي فضل يضغط او النظام في مصر بيضغط علشان يبررها او حاططها واحده من الاختيارات بتاعته وعطلها لو انتوا يعني ادعوكم جميعا لقراءه الكتاب بتاع سامر سليمان نظام قوي والدوله ضعيفه اللي هو طالع منه طبعه جديده من اصول الثقافه ب 3 جنيه ظريفه جدا كده موجود على الانترنت اسمه النظام القوي والدوله الضعيفه والدوله الضعيفه هو اللي هو اللي هو بيرسم مشكله لا ده واحد تاني المحاضرة محاضره دي ده ده مشروع ده مشروع آه، موجود في مكتبه سنابل في وسط البلد ف سامر بيحلل ازاي انه الاختيار ده ما كانش اختيار اساسي، دوله في مصر اقتصاديا مبنيه على وهو بيعمل ده من خلال تحليل يعني رصين لموازنه الدوله. دوله هو ده يعني حتى واخد كوت مهم كده بيتكلم على انه فواتير الدوله هي اللي بتقول لك اختياراتها ايه الاجتماع دي مش قضيه فنيه دي قضيه سياسيه واجتماعيه وطبقيه الى اخره الدوله بتصرف على ايه ولمين وحساب مين واولويات ايه طبعا بتحليل الموازنه اللي سامر عامله يعني الصين ده هو عنده تحليل ان الدوله في مصر بيسميها دوله ريعيه ورعويه. ريعيه بمعنى ان بتعتمد في الايرادات على قناه السويس البترول بترول لغايه ما مضى آه، سياحه آه، والمعلومات الخارجيه وده حصل في يعني في تطور الاقتصاد المصري في لحظات مهمه حصل تدخل خارجي بعد معاهده السلام الامريكان ضخوا مليارات دولارات في المعونه الاقتصاديه اللي هي بعد كده قلت جدا انقذت الدوله دي اللي هي ريعيه معتمده على العناصر دي اللي هي يعني حسب ظروف السياحه ممكن تتضرب فالدوله تروح 60 مليار ودي ازمه كبيره في مقابل انها بتشتري الولاء اللي هو بقى بسميه الدوله الرعويه ده بانها توزع فلوس توزع فلوس دي بطرق مختلفه الدعم واحد من الحاجات والدعم هنا مهم ان هو بس ما يوصل يعني ما يوصلش بس للفقراء والا الرشوه مش هتبقى مكتمله هو جزء من جزء من يعني من عمليه الشراء انك بتشتري الحلقات الوسيطه الفساد ده انت اللي بتتصرف منه الدعم ده جزء من الاطلاق على آه، آه، تأييد العناصر دي لنظام الحكم وده اللي احنا شفناه في اليومين اللي فاتوا القرار اللي طلع بتاع آه، مقاصات والمزايدات ده بالظبط كده ده واحد بيقول يا جماعه الناس اللي كانت بتسترزق من تخصيص الاراضي في جهاز الدوله وفي غير جهاز الدوله ارجع اشتغل زي ما كان حتى مش زي ما كان يعني الاول كانوا بيعملوا ده آه، سرقه وبره القانون والاحكام كلها لما ترجع تثبت ان انت مسند بطريقه فاسده ومش مطبق قانون زي ده المقاصات مظبوط كان بيتلغي العقد زي ما حصل في مدينتي وزي ما حصل في حاجات دلوقتي بقى من حق المسؤول ان هو يدي يخصص في بالامر المباشر لمن يرى دون العوده للقانون في كل الهيئات الخاصه اللي لها قانون آه، خاص الهيئات الاقتصاديه اللي لها قانون خاص دي بقى تحتها المجتمعات العمرانيه تحتها آه، الزراعه كل هيئات الزراعه اللي هي الاراضي اللي هي واحده من الميكانيزمات الاساسيه اللي الراسماليه المصريه اشتغلت عليها في العشر سنين علشان تحقق تراكم وتزود الارباح آه، بطريقه غير مباشره. اللي هي ديفيد هارفي برضه بيسميها التراكم بنزع الحياز فانت يعني مش شغال قوي انت بتحاول تخلق قاعده شركات كبيره وناس تقدر تنافس اقليميا وبتاع بانك تعمل ايه؟ اديله اراضي بدولار بالمتر وهختار شركه زي بالم هيلز دي مثلا اللي هي كانت واحده من الشركات بتاعت اثنين وزراء في الحكومه و الشركه دي كان عندها يعني هم كان عندهم العيله يعني كان عندهم 100000 متر مربع في 6 اكتوبر مبنيه عليها مشروع الاسم بارك هيدز ده وبعدين لما بقوا وزراء الحكومه قرروا ان هم يحولوا الشركه الصغيره اللي كان عندها بتاعت اسمها الاتحاديه للمولات ولا حاجه زي كده لشركه كبيره اسمها بارك هيدز هما الاثنين بقوا وزراء في 2005 والشركه اتاسست في 2005 في 2008 اللي هو الراجل وابن خالته دول في 2008 كان عندهم 50 مليون متر مربع في مصر كلها قيمه يعني مثال ده اسمه صارخ جدا على فكره تحويل ثروه المجتمع لبني ادم شركه السعر اللي هم كشفوا عنه لما راحوا طار دي زال طرح في البورصه الناس دي تروح تقول احنا عندنا ايه والناس ازاي وحاجات زي كده وبالذات نشره الطرح في لندن ودي وقتها بقى اللي عرفنا خالد علي اشتغل عليها و... وبدا عليها القضيه نشر الطرح دي كان قال بشكل واضح تفاصيل الاراضي دي احنا اشتريناها كان الرقم اللي متعاقد عليه 7 مليار 50 مليون متر مربع دول 7 مليار جنيه سددوا منهم 2.3 بس كمان <laughs> والسعر بتاع الاراضي دي اللي هو قيمتها لسعر اشتروها 7 مليار من غير ما يعملوا كانوا بس عملوا زي ما بيسموه master planning يعني خطه للتطوير بس على 30% منها مش نفذوا ده عملوا خطه بس والباقي مش حاجه خالص قيموها ب 50 مليار جنيه ده معناه ان انت حققت زياده في قيمه الشركه دي اوتوماتيك ما تعملش حاجه خالص دوله راحت حطلك في جيبك 50 مليار جنيه دي بقى تمكن الشركه دي كشركه انها تروح تشتري ارض في السعوديه وتعمل مش عارف وتبقى مكان التنافس الراسمالي تابعه للدوله المصريه وهنا دي كانت واحده من التطورات الاساسيه اللي حصلت في فتره النظيف تحويل الثروه دي خلق مراكز احتكاريه قويه جدا جوه مصر شركات كبرى وعندها امتدادات اقليميه وما تقدرش تفهم ابدا تطور الوضع في مصر من غير الصلات دي من غير التطور المهم اللي حصل ده. عشان كده النمو ده كان ليه اثر يعني ليه سبب واثر حقيقي طبعا في بقى المنطقه بتاعت ثماره لمين ده اثره الاقتصادي شكله ايه بيعمل تنميه ولا ما بيعملش تنميه دي قصه بقى اعتقد كلنا متاكدين نتيجتها ايه بس الجانب في التطور الراسماليه ده كان مؤثر بالغايه ومبني على انك بتحرر السوق لحساب الناس دي وحتى مثلا لما شفنا في موضوع الحديد اللي هو كان بياخد يعني جزء من تحويل الثروه يعني تديله غاز مدعوم تديله ارض مدعومه وبتسيبه في السوق يبيع بسعر اللي هو عايزه غير انه مفيش نقابه تدافع عن العمال بتوعه وبالتالي الاجور كمان ممكن تبقى اقل مما ينبغي بكتير او حتى مقارنه بالمنافسين الاقليميين وبالتالي ده هوامش ارباح يعني يعني لما اتعملت مقارنه مثلا شركات الاسماك المعدلات العالميه هامش الربح كان واصل في بعض الحاجات 65% الشركات 65% يعني كل جنيه بيحطه بيكسب في السنه 65 قرش فطبعا كل الشركات دي دي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي يعني خربت وضع الجنيه والاحتياطي اللي هم بيعيطوا عليه الشركات دي كلها ملايين وبالتالي كمان الارباح دي بتعيد استثماره في حاجه ده اصلا منتج كثيف بيسموه كثيف في راس المال يعني انت بتحط فلوس كتير جدا وتشغل 400 عامل ففي الاخر واصلا وليه اصلا ملوث وبيستهلك الغاز بتاعك وبعد كده بقى كل بعد ما ياخد ارباح من كل الحاجات دي ومدعوم كل الفلوس دي يرجع يحول الارباح دي للشركه الام في ايطاليا او في فرنسا او في المكسيك فيبقى كمان بالدولار طبعا لانه عايز يوديه هناك وبالتالي يبقى بيضغط على سعر وبيقبض 4 ف كارثه من من الناحيه التنمويه ومن الناحيه السياسيه ومن ناحيه الارتباط باللي بيحصل في السوق العالمي كانت لها آه، تداعيات مهمه لما حصلت الازمه العالميه انا فاكر كان في مانشيت في الاخبار منسوب لمحمود محي الدين كان وزير الاستثمار وقتها كان يعني معناه مصر ستستفيد من الازمه العالميه مش هتتاثر سلبا طبعا الكلام ده طلع كلام فارغ وبعد شويه بدا يبان انه شويه الاستثمارات الاجنبيه اللي كانت داخله مش هتيجي انه آه، بعض تحويلات المصريين اللي عايشين في امريكا وفي حتت فيها ازمه واحد بقى فقد شغله فمش هيقدر يحول فبقى في ازمه في التحويلات اللي هي مصادر الرعايه برضه فبقى واضح ان في مشكله وهنا اضطروا يعملوا حاجه بس على مدى يعني على آه، نطاق ضيق جدا من اللي حصل في امريكا ومش امين طبعا بس ان هم يعملوا بيسموه بقى حزم الانعاش يوسف قطز غالي حط 15 مليار جنيه وبعدين 15 مليار جنيه عشان ينشط السوق. طبعا الفلوس دي اتوزعت برضه بنفس الطريقه اللي فيها انحياز مباشر يعني حتى ما خلقتش آه، آه، ما بناش مدارس ولا مستشفيات جديده ولا مش عارف ايه ده راحت برضه دعم صادرات آه، حاجات رايحه مباشره لجيوب شركات كبيره ورجال الوضعيه دي كان منطقي بقى انه يبقى في تصعيد عمليه الاستغلال ونسخ الثروه والى اخره يعني خالد علي حاسب انه بمجرد تعديل الاسعار دي مع الشركات يعني مش هتاخد مش هتقول له انت هاخد الارض بتاعتي مني انت بس هتقول له ادفع فرق السعر اللي هو محسوب مثلا في قضيه مدينتي محسوب بشكل واضح ومش هيبوظ المشروع وهتفضل شركه ضعف مصطفى تكسب ده يعني خالد حاسب في الحسابات بتاعه المركز انه ده يغطي تماما احتياجاتك الماليه اللي تقدر تضخ بيها حازمه بقى لانعاش تبني بيها تزود انفاق على الصحه ومن غير الاحتياج لقروض خارجيه ولا الكلام ده بالمره بس طبعا يعني النظام الحاكم استمت انه ما يفكرش في الاوبشنز دي وعشان كده مطلع قوانين تخلي حتى آه، العقود القديمه في طريقه انك تعمل عقد دلوقتي جديد بالقانون الجديد اللي طلعه عقد المنصور ده خلاص يبقى الارض بتاعتي شروط هي هي والاسناد المباشر وخلصنا بقى لا قضيه ولا محكمه ولا خالد علي ولا غيره ويبقى الوضع قانوني. آه، الحاله دي بتاعت الافقار وتهميش الفقراء وزياده نسبه البطاله هي اللي دفعت المنحنى الاحتجاج الاجتماعي خلال العشر سنين اللي قبل ثوره يناير انه يوصل لظروف القصه دي بدات مثلا كانت ب 150 احتجاج في السنه وبعدين على اواخر آه، يعني العقد آه، ده كان شغل بيرن حاسب انه في مش عارف كام مليون عامل شاركوا في احتجاجات خلال آه، اربع خمس سنين من 2006 ل 2010 بس ده معناه انه كان في درجه من المقاومه بدات تظهر وتتبلور طبعا آه، عارفين انها ما آه، يعني ما دورتش تنظيميا كما ينبغي انما درجه من المقاومه اتعبت جدا النظام وكانت زي بروف التدريب للي حصل في آه، ثوره يناير. احنا ما زلنا في نفس بعد يعني بعد الثوره الاصرار على ابقاء الاوضاع القديمه زي ما هي حتى في محاوله لتكرار نفس المنهج اللي عمله اللي كان بيحاول يعمله مبارك قبل كده والسادات اللي هو منطق الرجل عشان كده موضوع حد الادنى الامور ده اتقدم في لحظه كانه وكانه كده كانه طيب هنوزع عليكم شويه فلوس بس اهدوا بقى واقبلوا يعني ايه القائد المعلم المستبد العادل مره ثانيه وده منطق غالبا مش هينفع لاسباب كتير منها انه ازمه الايرادات دي اللي كان سامح حطها يعني ازاي انها بتتعمق يوم ورا يوم وكان يعني في الكتاب بتاعه حاطط يعني كانها نبوءه انه الوضع ده هيخلي تاريخ مصر الاقتصادي والسياسي يتغير وده اللي حصل فعلا وما زالت ازمه الايرادات دي موجوده ما زالت الدوله دي معتمده على قناه السويس وعلى السياحه اللي هم فيهم ازمه كبيره وبيحاولوا يحلوها بالاضطراب من الخارج اللي هو يعني السنه دي ال 12 مليار دولار اللي جم من الخليج حاجه حلوه يعني يقدر يتصرف بس السنه الجايه لما يبدا يسدد هيبقى الوضع ايه؟ هيضطر تاني وهو ده بقى واحده من المشاكل حتى حتى الان الجمهور اللي هو من ناحيه ممكن يعني يعتبر كانه رشوه وطريقه شراء الناس سياسيا انما هيمولوا دي دي تفتح باب بقى وبعدين خصوصا دي حاجه مش هيقولها المره دي بس الموازنه اللي بعدها برضه الموازنه اللي بعدها فهيبقى لهم ايه؟ قد يفتح الباب لعوده سياسات تقشف مره ثانيه اللي هو احنا عندنا وزير ماليه يعني من انبياء هذا هذه السياسات. آه، انه طيب بما انه احنا بقى دفعنا الفلوس دي فاحنا طيب عايزين نعمل ضرايب بس لما هنيجي نفكر في الضرايب مش هنفكر في يعني لو بصيتوا على خطه الحكومه بتاعه العداله الاجتماعيه مش هلاقي فيها غير ضريبه واحده بس هي ضريبه القيمه المضافه. ضريبه القيمه المضافه دي ضريبه يعني مكثفه على المبيعات. دي اللي بيدفعها الفقراء لان في طاقة كبرى في الشهر وبتتحمل على المستهلك لان هو هنا هيحسبها على كل مرحله من انتاج ضريبه وبالتالي ده يعني بيخلي المعدل الضريبه اعلى فده بيزود ايرادات الدوله لكن اللي بيدفعها برضه الفقراء فكانك اديت باليمين اللي هتاخده آه، بالشمال مره ثانيه من الفقراء اللي انت زودته اجورهم مره ثانيه. بدل بقى ما يحط ضريبه على الثروه اللي حتى يعني مقترحها رجل الاعمال اه او ضريبه على التلوث اللي هي مقترحه اللي هي في العالم بدات انت عندك مصنع اسمنت بيعمل 65% هامش اعمل ضريبه عليه علشان التلوث اللي بيعملوه في المجتمعات المحيطه بيه. آه، ومول منها ميزانيه الصحه ودي عمل كانت العمل غيره من القانون بتاعه بدل ما كان 100 جنيه على الراب ده كان اكتر من 300 اساسي بقى اكتر من 300 كل الاقبال الاكل بدل هو دي دي ده التعديل اللي عمله يوسف بطرس غالي في 2005 ورفع الضرائب برضه على الفقراء لان هو كان كل الاجر يعني الضريبه اللي كان بيدفعها العاملين باجر بس على الاساسي. هو التعديل المهم اللي عمله انه بقت الضرائب على مكافآت على اي عمل اخر 10% الاساسي 20% والباقي 10% فزودت الحصيله ويعني سامر في كتابه فاضح الاسطوره اللي اتقالت ان القانون ده زود يعني فعل يعني زود كفاءه جمع الضرائب لان هو الحقيقه حملها على ولو بصيتوا على تراث يعني الجريد الاشتراكي ومجله اوراق اشتراكيه هتلاقوا انه الاشتراكيين الثوريين كانوا عاملين تحليل دقيق جدا لموضوع آه، سياسات الضرائب ده في وقتها وسبب صحته. آه، فبدل ما انت تفرض ضرائب دي اللي هي بتعيد درجه من التوازن دي ما هياش حاجات يعني جذريه ولا ثوريه دي ضريبه الارباح الراسماليه دي موجوده في امريكا ضريبه التصاعديه دي موجوده في كل دول اوروبا الراسماليه ما هياش عمل سوي ما هياش حاجه اجراء سوي ده اجراء اصلاحي بسيط عشان بس تعمل درجه من التوازن في عيش الناس انت حتى ما عندكش مرونه انك انت بتعمل التعديل البسيط ده بالعكس انت عايز تمول او غالبا النيه منعقده على انه يمول الاجراء ده اللي لسه احناش متاكدين برضه من يعني ما زال ده حد ادنى ده للدخل مش للاجر آه، هتحط فيه مزارع العمليه ولا لا المعايير لسه ما حطيناهاش وبعدين تلاقي اصل يعني اول حاجه انا سمعتها ان مثلا مش كل واحد هيدخل وظيفه فورا لازم يمر فتره زمنيه قبل ما حد ياخد الحد الادنى ده الى اخره وبعدين قطاع خاص مشكله ثانيه الى اخره فحتى بالعيوب دي الجزء اللي هتموله ده انت عايزه عشان تبرر بيه اجراءات تقشفيه ثانيه عشان العكس وعشان الوزن وعشان مش مشكله.